استجواب عن اخر 30 سنه اذا مش اكثر يمكن نزار غانم آه، باحث سياسي واقتصادي عام 2022 رح يكون عام مصيري فعليا لانه في عندنا ثلاث انتخابات، الانتخابات البلديه، الانتخابات النيابيه وانتخابات الرئاسه، آه، بالتالي هي معركه توجه جديد للبنان او معركه الجمهوريه الثالثه لوين بدنا نروح بعد هالعشر سنين، فالنظام رح يحاول يجدد نفسه و17 تشرين بدها تفرض حالها. حزب الله بالذات ناطر الاتفاق الامريكي الايراني وبده ما بده يخلخل اي من توازنات الاحلاف السياسيه الشكلها القوات ربما بفضلوا يدخلوا بالانتخابات لانه بيحسوا انه ممكن ياخذوا من حصه التيار الوطني الحر أنا برأيي كل انتخابات هي جيدة لأنها بتعيد 17 تشرين من الهامش إلى المينستريم إلى آه، آه، آه، الى المناطق الى المعترك السياسي الى التفكير والتشديد على مبادئ 17 تشرين فهي جيده من هالناحيه من ناحيه استمرار ضرب النظام في كل استحقاقه لا اليوم بعتقد الانتخابات 2022 لازم تكون انتخابات الوضوح السياسي لانه هي هي الصيروره التاريخيه فعليا ل 17 تشرين بلشنا بائتلاف كبير حددنا المعارضه انه المعارض كلهم يعني كلهم اليوم اجى الوقت لنبني الوضوح السياسي بشو هي البرامج فعليا المتفق عليها والمختلف عليها وعلى ضوءها بيصير في عندك لوائح بمناطق معينه الى طابع بيتناسب مع مع مع لبنان وتنوعه الاثني والطائفي والثقافي وخطابات كمان سياسيه بتكون متنوعه من ناحيه آه، من اقصى اليمين ربما لاقصى اليسار لانه الحراك ايضا متنوع آه، عنوانها لازم تكون للمعركه نضربوا معا كلهم على حدا ربما الدخول بالانتخابات او المقاطعه اليوم لازم تعتمد على شو مصلحه 17 تشرين بالحالتين، آه، انا بعتقد اذا بدنا ندخل الانتخابات او ما نقطعها بده يكون في عندنا قاعده شعبيه كبيره محركه بالشارع، سبب في ضروره للعوده الى الشارع او للاشتباك مع السلطه